өткөргүчтөгү каршылыктын температурага көз карандылыгы өткөргүч катары сыртындагы айнек катмары алынган кадимки электр лампанын жибин алалы амперметр аркылуу жиптин четтери ток булагына туташты амперметрдин жебеси көрүнүктүү четтегидей жипке чыңалуу беребиз эми газ күйгүзгүчтү иштетели жиптин температурасы өссө чынжырдагы токтун күчү азайды чыңалуу өзгөрүүсүз калды демек бул жиптин каршылыгы өсүүдө дегенди түшүндүрөт металл өткөргүчтүн температурасы көбөйгөн сайын анын каршылыгы дагы өсөт